हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं विंडोज 11 की जैसा कि मैंने आपको बताया था कि विंडोज 11 पर जल्द ही मैं वीडियोस लेके आने वाला हूं तो आज हम बात करेंगे विंडोज 11 की और साथ ही साथ बात करेंगे ऑफिस 365 की कौन-कौन से एक्साइटिंग फीचर मिलते हैं और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हम ऑफिस 365 में कैसे चलाते हैं इन सभी चीजों के बारे में बात होने वाली है वीडियो होने वाली है काफी इंटरेस्टिंग तो देखते रहिए इस वीडियो को और चलिए आइए स्टार्ट करते हैं तो देखिए विंडोज 11 कुछ इस तरीके से इंस्टॉल किया है मैंने और यहां पर आपको स्टार्ट का बटन मिलता है जैसा कि विंडोज 10 में दिखता था तो ये आपको लेफ्ट साइड में बहुत ही ज्यादा लेफ्ट साइड में आपको ये चीज मिलती थी स्टार्ट वाला बटन ठीक है लेकिन यहां पर देखिए इसको थोड़ा सा रिप्लेस करके और बीच में लेके आ गया है यहां पर क्लिक करेंगे ये कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा ठीक है अब यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सेल की तो यहां पर ये एक्सेल ओपन किया हमने और एक्सेल को जैसे ही ओपन करेंगे हम तो यहां पर ब्लैंक पर क्लिक करेंगे हम हम ब्लैंक एक्सेल ले लेंगे ठीक है अब ये ले लिया हमने यहां पर हमें देखने को मिलेगा इसको पहले क्लोज करता हूं यहां से देखिए ये देखने को हमें मिलेगा ये कुछ इस तरीके से तो यहां पर देखिए यहां पर आपको फिल्टर का एक आ, मिल जाता है फॉर्मूला जो कि आपको विंडोज 10 में तो मिलेगा लेकिन ऑफिस 365 में ही आपको फिल्टर का फॉर्मूला मिलेगा या ऑफिस 2021 में आपको ये मिलेगा ठीक है फिल्टर वगैरह का जो भी फॉर्मूला है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग फॉर्मूलाज आपको ऑफिस 365 में मिलते हैं ठीक है जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं मेक एरे का फॉर्मूला है और मैप का फॉर्मूला है तो ये जो मैप का फॉर्मूला है ये आपको जनरल ऑफिस में नहीं मिलेगा ठीक है अब ये मैप काम कैसे करेगा इसके बारे में बाद में डिस्कस करते हैं पहले हम बात कर लेते हैं एक्सेस की तो यहां से इसको क्लोज करता हूं थोड़ा सा एक्सेस पे भी डिस्कस कर लेते हैं तो यहां से आता हूं और यहां पे टाइप करता हूं access A double C E double S तो जैसे ही एक्सेस टाइप करते हैं तो यहां पर एक्सेस आपको देखने को मिल जाता है और यहां पर देख सकते हैं ये ब्लैंक डेटाबेस पे जैसे ही क्लिक करते हैं हम तो हमारे सामने एक नई विंडो आती है ठीक है और वो नई विंडो कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगी ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक कर दीजिए आप चाहे तो इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं नो प्रॉब्लम व्यू पर जाएंगे तो आपको ये दो ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं डिजाइन व्यू पे चले जाइएगा यहाँ पर चाहे तो नाम चेंज कर सकते हैं फिलहाल मैं यही रखने वाला हूँ ठीक है बाकी की चीजें आपको इस तरीके से मिलेंगी यहाँ पर डेटा टाइप्स की बात करें तो यहाँ पर आपको बहुत सारे डेटा टाइप्स देखने को मिल जाते हैं जो कि आपको मिलते हैं 2016 में देखने को ठीक है लगभग वही सिनेरियो है यहाँ पर भी ठीक है तो आई होप की बात समझ में आ रही होगी और काफी एक्साइटिंग होगी अगली वीडियो जबकि हम यूज करेंगे इसको ठीक है यहां पर आप देख सकते हैं प्राइमरी की थोड़ा सा अलग आपको दिखाई पड़ेगा ठीक है ये देखिए प्राइमरी की किस तरीके से दिखाई पड़ा है जैसा आपको आमतौर पे 2019 में दिखाई पड़ता है वैसा तो नहीं दिखाई पड़ रहा है ठीक है यहां पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दे दिए गए हैं जैसे यहां पर मैक्रो का नाम आप यहां यहीं से चेंज कर सकते हैं अगर आप मैक्रो क्रिएट करते हैं तो ठीक है ये सारे फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं इसके अलावा एमएस वर्ड की बात कर लेते हैं एमएस वर्ड कैसा दिखेगा आपको तो ये एमएस वर्ड है इसको मैं ओपन करता हूं और ये आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा ठीक है ये ऑफिस 365 का वर्ड है और ये कुछ इस तरीके का दिखेगा ठीक है इसका यूज हम अभी सीखते हैं थोड़ी देर में ठीक है लेकिन अभी इस वीडियो में केवल यही बताऊंगा कि ये इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्टरी थोड़ा वीडियो है ये ठीक है तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा और इसमें बहुत सारी नई नई चीजें भी हम सीखेंगे और इसके अलावा जावा पर भी काम करेंगे बहुत सारा जो हम काम नहीं कर पा रहे थे सिस्टम हमारे पास था ही नहीं इस लायक नहीं था सिस्टम कि हम जावा पर और बड़े-बड़े डेटाबेस पे काम करें तो अभी काफी ज्यादा आराम हो गया है और आपको भी अब शुरू कर देना चाहिए मेरे साथ सीखना क्योंकि अब हम बहुत ही तेजी से आगे बढ़ने वाले हैं तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं नई चीजों की नए फॉर्मूलाज की नए टेक्निक्स की नए प्रोग्राम्स की तब तक के लिए keep watching my videos thank you for watching this video